Sraith Pictiúr 18, Ag toghadh scoláire na bliana. Deireadh na scoilbhliana a bhí ann. Bhí daltaí na séú bliana ina suí sa seomra ranga. Labhair an múinteoir Gaeilge leo faoi thoghchán scoláire na bliana. Dúirt sí leo go mbeadh sé ar siúl ag deireadh na míosa. D'éist na daltaí léi. D'iarr sí orthu smaoineamh ar thréithe agus ar dhualgais scoláire na bliana. Ag deireadh na míosa chuaigh na daltaí chuig halla na scoile. Fuair siad páipéar vótála ón múinteoir Gaeilge. Scríobh siad ainm scoláire na bliana ar a bpáipéir. Rinne siad líne díreach. Chuir siad na páipéir vótála isteach sa bhosca. Bhí an múinteoir Gaeilge freagrach as an toghchán. Ag deireadh an lae, thóg an múinteoir Gaeilge an bosca vótála isteach san oifig. Thug sí an bosca don príomhoide. D'oscail sé an bosca. Chuir sé na páipéir vótála amach ar an mbord. Thosaigh siad ag comhaireamh na vótaí. Tháinig siad ar thoradh an toghcháin. An tseachtain dár gcionn bhí tionól i halla na scoile. D'fhreastail slua mór ar an tionól. Bhí sceitimíní ar gach duine. Tháinig beirt mhúinteoir agus an príomhoide amach ar an ardán. Chuaigh an príomhoide go dtí an seastán. Bhí ciúnas iomlán sa halla. Thóg an príomhoide píosa páipéir amach as a phóca. Dúirt sé gur toghadh duine de na cailíní mar scoláire na bliana. Dúirt sé gur bhuaigh Sandra Ní Cheallaigh an toghchán. Thosaigh gach duine ag bualadh bosa. Sheas Sandra agus rinne sí a bealach chuig an ardán. mar a deir an seanfhocal.